Avete mai provato a contare i puntini di cui è dotata una coccinella per determinarne l'età? Beh, che, che se ne dica, il numero di puntini non va di pari passo con l'età dell'animaletto, anche perché una volta sfarfallata, diventata adulta, non compierà più mute, quindi non avrà più la possibilità di cambiare il numero di puntini di cui è dotata. E a conferma della fissità del numero di puntini, basti vedere il nome di alcune specie, che dipende esclusivamente dal numero di puntini di cui è dotata quella specie. Quindi potete capire quanto fuori luogo sia quest'idea. Non è che siamo di fronte a un tronco di albero mozzato a cui contiamo i cerchi di accrescimento.